Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Limari Santiago, soy música y escritora y hoy estaré haciendo un pequeño tutorial de la pieza de Adelita, escrita por Francisco Tárrega. Voy a comenzar hablando sobre algunos ejercicios que entiendo deben ser incorporados antes de comenzar a practicar la pieza. El primer ejercicio, si tiene un tremolo mute, lo venden en String by Mails, em, voy a poner un link en la descripción abajo. Este lo hice porque el original se me rompió, este lo hice con Fuami. Y el primer ejercicio un ejercicio básico. Lo va a hacer, voy a hacer el, el ejemplo. De la primera posición brinca a la quinta posición. Y luego vuelves a brincar a la novena. Luego subes a la segunda cuerda, vas a la quinta posición y luego a la primera. Y ese patrón lo continúas haciendo hasta llegar a la sexta cuerda y de la sexta cuerda vuelves a bajar. Lo vas a hacer con el dedo IM y MA. Y este ejercicio no solamente ayuda a la coordinación de ambas manos, sino que practicas un poquito el glissando desde la primera posición a la quinta y de la quinta a la novena utilizando una técnica que se va a estar utilizando en la pieza de Adelita. Voy a hacer el ejercicio corto una sola vez para que tengas una idea. Obviamente cuando practiques el ejercicio lo haces con el metrónomo, empieza a un tiempo cómodo para ti y luego comienzas a aumentar la velocidad en el metrónomo. segundo ejercicio que recomiendo es de ligados. Puedes utilizar, si tienes algún maestro y el maestro te dio algún, algunos ejercicios de ligados, puedes utilizar eso. Yo prefiero mucho los de Pumping Nylon, los del libro de Scott Tennant. Y voy a dar una corta demostración, eh, pero obviamente en el libro de Scott Tennant hay más eh, combinaciones eh, y enfoca mucho el tercero y el cuarto dedo, el segundo y el tercer dedo son los más difíciles, especialmente el tercero y el cuarto, porque en el compás 11 y 12, estos líos de aquí son bastante retantes. Eh, voy a practicar más que el tercero y el cuarto. puedes hacer el colche así y luego... Y nada, vuelvo y digo, el libro de Scott Tennant tiene excelentes ejercicios de ligados. Otro ejercicio que sí debes también incluir es el de las cejillas. La cejilla al principio cuando uno empieza a tocar guitarra es también redante hay un ejercicio de Julio Sagreras, el segundo libro, no lo voy a estar haciendo, voy a estar haciendo una variación que fue un ejercicio que aprendí en la universidad. Y ese lo sigues desplazando. Hasta llegar a la quinta o a la sexta posición. También hay otro ejercicio que Mac Alistair hace. Es bien sencillo y también lo recomiendo mucho. Empiezas en la primera cuerda, como si fuera a hacer el tremolo pulgar AMA en la misma cuerda. Lo voy a hacer obviamente un poquito más rápido. Abajo voy a tener el enlace para que veas el ejercicio completo por Mac Alistair. Y la idea en este ejercicio es mantener la cejilla sonando de todas las cuerdas mientras a la misma vez toca el dedo 2, 3 y 4. Y esos son los ejercicios que recomiendo que practiques. Lo puedes incluir en tu rutina de práctica eh, o de calentamiento antes de comenzar a tocar la pieza de Adelita. Ahora les mm. voy a estar por fin hablando sobre la pieza de Adelita. La pieza de Adelita es bien melódica y es muy importante resaltar la melodía, por ejemplo en la parte A. Esa es la melodía de la primera parte. Bueno, eventualmente hablaré de la segunda parte. Lo que recomiendo es que practiques la melodía aparte, te familiarices con la melodía, porque cuando vayas a añadir las demás notas que forman lo que sería la armonía, estas dos notas, por ejemplo, trata de tocarlas un poquito más suave para que no sobrepasen lo que es la melodía. Y así sucede, ¿verdad?, a lo largo de la pieza. Otra cosa que quiero hablar también es sobre lo que es la mazurca. Eh, la mazurca originalmente es un baile y por lo tanto la pieza en sí se supone que vaya más movida. Ahora, en la transcripción original de Tarrega, él puso el tiempo, la indicación de tiempo lento lo cual, velano No, es muy, muy característico de la mazurca, por eso van a ver grabaciones en donde tocan a Delita más rápido y puede ser que encuentren grabaciones en donde la escuchan lento. De las dos formas, pues no está mal. Y no porque diga que ¿verdad? es lento eh, significa que completamente no es mazurca, porque hay este, otros elementos que se toman en consideración también, por ejemplo, en el segundo tiempo de la mazurca hay un acento y en la pieza de Adelita surge ese, acento, por ejemplo. En, la, en, en, esta nota, que está en el segundo tiempo. Un, dos, tres, un, dos. Ese acento también es importante que, que lo enfatices cuando estés tocando la pieza. Y obviamente... Este, lo, lo Quiero hablar también de, una parte que me tomé la libertad de cambiar la digitación. Si viste mi video tocando, es en el cuarto compás que hay un, un creciendo. Yo la, para evitar romper lo que sería el arpegio, decidí hacerlo así, hay otras formas de hacerlo. Porque la partitura original tiene el glissando que va desde sí hasta mí. Si quieres hacerlo con el glissando, pero no quieres romper el, ¿verdad? lo que sería la frase del arpegio, también lo puedes hacer de esta manera. Luego haces sí con el cuarto dedo y aprovechando que tienes el cuarto dedo llega así y sigues tocándola son otras formas de hacerlo yo escogí hacerlo así pero puedes hacerlo como originalmente está escrito en la partitura o de esa forma también puedes hacerlo cuando finaliza la primera parte y esto también ocurre en la segunda parte Obviamente no mm. con estas mismas eh, notas. Está glissando aquí en la primera parte. Y estas notas hay un pequeño ritardando y también decrece el, el sonido. Es importante la cuerda a mí. no tocarla bien duro porque obviamente no es lo que indica la pieza. Entonces, la segunda parte es lo mismo. Practicar la melodía aparte. Y luego está el, pequeño arpegio. Y lo mismo, suprimir el resto de las notas para que no opaquen eh, la melodía. La melodía por lo general está en en la voz superior de la pieza. Los primeros dos compases son exactamente lo mismo. Si quieres añadir un poquito de variación para que todo no se escuche tan lineal, puedes hacer el primero fuerte y luego el segundo un poquito más suave. Y luego viene al los famosos compases 11 y 12, que son los más retantes. Que la razón por la cual es un poquito más difícil es primero por el, ligado y luego el salto. Mi recomendación para el salto es poner primero el dedo 3. A mí me funcionó eso. Y eh, al poner el dedo 3 creas un poquito más de estabilidad, lo cual te facilita entonces este, el traslado de aquí a aquí. Entonces, otra cosa que ¿verdad? utilicé una digitación diferente fue lo que es lo que viene a continuación, que también es un, un pequeño arpegio. Decidí, ¿verdad? Si tienes <laughs> la facilidad de hacerlo, decidí hacer esto en vez de lo que originalmente estaba escrito. Puedes hacerlo, ¿verdad? Yo recomiendo hacerlo de esta forma, haciendo, ¿verdad? Una pequeña cejilla en la primera cuerda, utilizando esta parte de aquí. También lo puedes hacer así, pero recomiendo hacerlo así, porque cuando vienes de aquí ya tienes una cejilla y no tienes que hacer este salto, sino que puedes crear una continuidad. Luego, la próxima parte, lo puedes hacer aquí en la primera posición. O como originalmente estaba escrito. La ventaja de hacerlo aquí es que tienes más resonancia. Pero no hay ningún problema si lo quieres hacer aquí. Luego tienes un glissando desde el traste número 4 hasta el traste número 13. Y aquí finalmente decidí hacerlo con el dedo 2 porque entonces lo muevo aquí y tengo el dedo libre para hacer la cejilla. Y ahí también hay un, hay un ligado. Es, esta combinación de notas, de, ¿verdad? de estas notas tienen una fermata y es importante esperarla. Por varias razones. porque va a brincar de aquí hasta la primera posición. Obviamente lo, haces con el dedo 3. Y aquí ocurre lo mismo. La cuerda que no suene muy duro, sino este, más bajito. Y hay un ritardando aquí. final, esas últimas notas, la digitación que utilicé, te permite hacerlo juguetón, que de hecho me gusta cómo suena así, yo eh, la toqué de las dos formas, lo grabé y me escuché a mí misma para ver cuál de las dos formas finalmente iba a incorporar en el video. Lo puedes hacer así, un saltón, o que haya más continuidad. Luego cuando finaliza la pieza hay un DC, significa da capo, comienzas la pieza desde el principio hasta el final. Van a encontrar transcripciones de la pieza que dicen DC al fine y el fin está al final de la primera parte. la transcripción original, ¿verdad? la indicación de Tarregas decía DC desde el principio, repetías la pieza completa, la parte A, la parte B eh, y desde no sé en qué momento eh, comenzaron a tocar la pieza, repetirla, eh, ¿verdad? Tocar la pieza completa, tocar la parte A y finalizó la pieza. Em, lo dejo, ¿verdad? A discreción de usted. Si quieres tocar la pieza dos veces completa o si quieres tocar la pieza, eh, ¿verdad? La primera vez completa y la segunda, la segunda vez solamente la parte A. Eso sería todo por hoy del pequeño tutorial de Adelita. Espero que te haya gustado. Puedes suscribirte a mi canal y mm. compartir el video con tus amistades. Gracias. Thanks for watching this video. If you like it, I invite you to subscribe to my channel, like this video and share it with your friends. Also, I invite you to read my most recent book, Beat the University as a Classical Guitar Student, available on Amazon. In the description box I will add the link so you can get it.